ઓ ચાર્જિંગ બંધ કરો ઓ ચાર્જિંગ બંધ કર બંધ કર બંધ કર પાણી પાણી નાખો પાણી પાણીથી કંઈ નહીં થશે કંઈ ઉલવાની નથી નીચે હા રોડ પર નાખો તમને બીડો લઈ લો નીચે નાખજો નીચે પાણી ચાવ રાખો સળગી ગયેલા